دفع انقطاع التيار الكهربائي عن مدن وقرى ريف إدلب بشكل مستمر سكان تلك المناطق إلى ابتكار طرق وأساليب أخرى للحصول على الكهرباء فبعد فقدان الأمل بعودة التيار الكهربائي الذي تنتجه محطات في مناطق خاضعة للسلطة المركزية في دمشق أقدم بعض الأهالي على شراء مولدات ضخمة لتغذية المحلات التجارية والأحياء السكنية بالكهرباء مقابل أقساط شهرية يعني انا بالمناطق المحرره بنعاني من اول شغله من قله الكهرباء واجت الاهالي عملت مولدات اشتراكات وصار عمليه استغلال يعني الشعب الفقير محروم من الكهرباء من الغاز من المي من ابسط حقوق الناس يعني اللي بيطالع بيوميته شيء بسيط ما بيقدر بعيش والعالم صار استغلال بالفئه بالاسعار في شيء غالي في شيء رخيص اخرنا ثلاث اربع شهور منطقه السلقين ما فيها كهرباء هي اولا والله يكون بعون الفقير يعني ايش بيطلع بايدنا ما بيطلع بايدنا شيء بس صاحب المولده بده يتقي الله بهالشعب الفقير كما كان لهذه المشاريع إيجابيات على المواطن كان لها أيضا سلبيات لتواجدها في أحياء مكتظة بالسكان محركات توليد الكهرباء اللي انوجدت في آه، الأحياء السكنية آه، اوجدت حل لمشاكل كبيره عوضا عن كهربة النظام الاسدي آه، والحمد لله رب العالمين حلت مشاكل وانا صاحب محل يعني اصحاب محلات اصحاب الورش اصحاب الشغل كلياتها حلت مشاكل الحمد لله وعم تتوفر كهرباء الحمد لله بي يعني بسعر مناسب للناس فيها تنحل مشاكلها وتقضي شغلها آه، اما بس في مشكله صغيره يعني هي موجوده بين احياء سكنيه مثل ما بتشوفوا يعني حضرتكم آه، عسى تكون برا المدينه تمام مشان التلوث والضجيج يعني في عندك ناس مثلا هي بتشتغل لوقت متاخر من الليل فبتسبب آه، شويه تلوث شويه يعني ازعاجات للناس لما بتكون برا المدينه بينسحب لشرطان تمام فهي بتساعد ايجاد كهرباء وبنفس الوقت يعني آه، بتخفف ازعاج للناس تمام نكون حلينا مشكلتين الحمد لله رب العالمين رغم وجود هذه المولدات كحل بديل الا ان الكثير ممن ليس بمقدورهم دفع بدل الاشتراك ينتظرون عودة التيار الكهربائي مع غروب شمس كل يوم لموقع دماسكوس بيورو عصام عبد الحميد ريفو ادلب